السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم ایس آفس 2007 کس طریقے سے انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کی چلانے کا کیا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس سی ڈی نہیں ہے آئی ایس او فائل ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے انسٹالیشن میں کچھ آپشنز ہوتے ہیں جو کہ کچھ سافٹ ویئر موسٹلی نہیں بھی چیزیں ہوتے ہیں نارمل جو پاکستان میں یوز کی جاتے ہیں وہ ایم ایس ورڈ ہے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے اینڈ ایکسیس ہے اس کے علاوہ کچھ مزید سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو یوز بھی نہیں ہوتے اور ویسے سسٹم پہ بورڈ بٹن بن رہے ہوتے ہیں تو اس کے انسٹالیشن کے لیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ یہ یہاں پہ یہ میں رکھ لیتا ہوں یہ میرے پاس ایم ایس آفس کی آئی ایس او فائل ہے یہ around about eight eighty one M B ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گا تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں میری آئی ایس او فائل جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پریویس ایک ٹیٹوریل پڑا ہوا ہے جس میں الٹرا آئی ایس او کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈیٹیل سے وہ سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے الٹرا آئی ایس او پہ کلک کرنے اور ماؤنٹ ٹو ڈرائیو جی کر ہے تو میں نے جب یہ اماؤنٹ ٹو ڈرائیو جی کیا تو اب میں مائی پی سی اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ یہ آ گیا یہ یہاں پہ میں اس کو اوپن کروں گا اور یہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے مطلب ہے تو پائریٹڈ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں سیٹ اپ یس کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی اس کا یہ مین مینیو کا جو ڈسپلے اسکرین ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور ابھی یہ مجھ سے آپشن پوچھ گی آپ دیکھیں ایک انسٹال نو جب آپ کریں گے تو ہر سافٹ ویئر جو اس میں موجود ہے وہ سب انسٹال ہو جائیں گے کسٹمائز میں موسٹلی چوز کیا جاتا ہے کسٹمائز میں آپ اس میں جو چیزیں ضرورت نہیں ہیں ان کو آپ ان چیک کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ انفو پات ہے میں نے اس کو ان چیک کر دیا آؤٹ لک کو ان چیک کر دیا کیونکہ مجھے نہیں چاہیے پبلیشر مجھے نہیں چاہیے ویزیو نہیں چاہیے باقی یہ جو ٹولز ہیں اور باقی جو ایم ایس ورلڈ ایکسل ہیں وہ ضرور چیزیں ہوتے ہیں فائل انفارمیشن یہ سی میں آپ کے سی ڈرائیو میں انسٹال ہوگا یوزر انفارمیشن اگر آپ دینا چاہیں تو یہاں دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے انسٹال نو پہ کلک کر دینا انسٹال نو کلک کرنے کے بعد یہ تقریباً آپ کے دو سے چار منٹ لے گی اور دو سے چار منٹ تک آپ کی یہ اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ اسٹارٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ ورڈ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ورڈ شو ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ آپ اگر ایکسل ٹائپ کریں گے تو ایکسل شو ہوگا ابھی میرے پاس انسٹال نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں میرے پاس ویبس کے تھرو ریزلٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ایکسل کا آئکن بننا آ رہا لیکن جب آپ انسٹال کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کی ایک ڈسپلے اسکرین آ جائے گی جس کے تھرو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ ابھی دیکھیں گے گرین لائن ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہ گرین کمپلیٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ خود بھی انسٹالیشن کر سکیں گے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ